tekrar canlara şimdi size karne hediyemi tanıtacağım. Gel. Ee, burada Sultan Papağan'ı aldım şunun gibi. Yani bir de kardeşime iki tane balık aldım. Balık hafızalı. Şaka bir yana. Bu da eski balık. yavaşlayalım. Aa fısırlı. Bak. Hareketlendi. Dur. Dur bir dakika. Şu evet arkadaşlar şu anda yani e, kuşuma iğrenç kokuyor. Kuşuma yemin olsun diyeceğiz. E dökmezsen tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Dökersen kızmazsın değil mi? Çekirdekler gelmiyor. Şöyle. Annem doldurucu doldurdu. Ee, ve benim doldurucuma bakın. Bir de annemin. Neden acaba? Rahatlama challenge. Kafes böyle, böyle inşallah sar. Kuş da şurada. Aynı şunun gibi. Tam öyle beyaz değil ama. Asolistler geç çıkarmış. testimizi çıkaracağız şimdi İyi inşallah. sen çek. Şimdi kuşu çıkaracağız. Ay elim acıyor ya. adam daha bıçaklıyordun beni. Akıllı ol. Akıllı ol bıçaklarım ne beni da sen ayarla Osmancım, Bırak, bırak bana. Oğlum bir dakika dur heyecan yapma. Heyecan yapma. Dursana anneciğim. Oğlum dur. Düz tutsana Kendisi gitmesi lazım alışması. Heh. Hadi. İşte böyle. Sakın içeriye girme. Çıkıyor. Ben Ya merak ettim. Işık tutma korkar. şu sesin hep böyle gür çıksa ya. <laughs> hadi hadi oğlum. Erkek bölümü. Yani e, kız deyip alay geçmeyin. Işık gözünü. vuruyor. Şöyle salla Seksi. çıksın. Bu da ehli keyif. Aynı ben benim. At sahibine göre kişilermiş. Ya. Çıkıyor tamam. Kapat kapıyı. Böyle erkek bir tipi var. Horoza benziyor. Erkek bir tipi var. Aa bunun kuyruğu yok bizimkiler gibi. Daha yeni mi anlattın? Evet. O yüzden deminden beri diyorum ya sana. Horoz gibi diye. Tavuk gibi. Tamam şimdi duraktan. Merhaba arkadaşlar. Benim balıklarımı göstereceğim. Ben Asya'da. Ben Asya. Şimdi başladık. Ya. düşün Asya. Bak tamam. çok benziyorlar hatta. Tamam. Ben, Beni çek. Ben Videoyu çek. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı